السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام سامعین خیریت سے ہوں گے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایچ اسلامک سینٹر یہ ایک بڑے ہی اچھے ہمارے شاگرد ہیں حافظ فاروقی ان کا یہ چینل ہے اس چینل پر انہوں نے چار طرح کے کانٹینٹس رکھے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ مستند علماء کرام کی تقاریر ریکارڈ کر کے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ مختصر سے وقت میں لوگ قرآن اور حدیث سے آگاہ ہو جائیں اور ان کی اصلاح بھی ہوتی رہے اسی طرح وہ حالات حاضرہ سے متعلق بھی ویڈیوز ہی اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ لوگوں تک جو حالات حاضرہ کے معاملات اور مسائل ہیں جو موضوعات ہیں اس سے بھی وہ واقف رہیں اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت مختلف قرآن کی آواز میں اس چینل پر یہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تاکہ قرآن مجید کے ساتھ لگاؤ لوگوں کا بڑھتا رہے اور قرآن کو سنتے رہیں اور اسی طرح جو چوتھا کنٹینٹ ہے وہ ہے نشید یعنی نظمیں وغیرہ بھی اس چینل پر اپلوڈ کی جاتی ہیں اور وہ نظمیں جو اسلامی نظمیں نظمیں ہیں صحابہ کرام کی تعریف کے اندر ہیں یا پھر جو دیگر نشیز ہیں یہ چار طرح کے کانٹینٹ اس چینل پر جو ہے یہ اپلوڈ کیے جاتے ہیں آپ تمام سامین سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں تک یہ تمام چیزیں پہنچتی رہے اور اسی طرح ان کا یہ چینل بھی جو ہے یہ آگے ترقی کرتا رہے اللہ تعالیٰ آپ سب جزائے خیر عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ